Ողջույն հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի այցելուներ։ Դուք գտնվում եք Գերմաներեն հայերեն ալիքում։ Եվ այս ալիքի նպատակն է գերմաներեն սովորող ուսանողներին, աշակերտներին եւ ընդհանրապես գերմաներենով հետաքրքրվողներին օգնել քերականության հարցում։ Անցած դասի ընթացքում մենք խոսեցինք ակուզատիվ հոլովի մասին։ Այդ վիդեոյի լինքը դուք կարող եք գտնել այսօրվա մեր վիդեոյի նկարագրություններում։ Իսկ այսօր, ինչպես եւ խոստացել էի, կներկայացնեմ դաթիվ հոլովը։ Դաթիվ հոլովը համապատասխանում է հայերենի դրական հոլովին։ Դաթիվով է դրվում նախադասության հանգման անուղակի խնդիրը՝ դաթիվ օբյեկտ։ Նա ցույց է տալիս այն առարկան, որին հանգում է ենթակայի գործողությունը, որին դիմում է ենթական, ինչպես նաև այն առարկան, որի համար կատարվում է գործողությունը։ Բերեմ օրինակներ. Die Mutter gab dem Kind einen Apfel. Wem? Dem Kind. Մայրը երեխային մի խնձոր տվեց։ Ում? Երեխային։ Wir hören dem Lehrer aufmerksam zu. Wem? Dem Lehrer. Մենք ուշադրությամբ ունկնդրում ենք ուսուցչին։ Ում? Ուսուցչին։ Ich habe mir viele interessante Bücher gekauft. Wem? Mir. Ես ինձ շատ հետաքրքիր գրքեր եմ գնել։ Ում։ Ինձ, ինձ համար։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է փոփոխում գոյականը դատիվ հոլովում։ Արական սեռի գոյականները փոփոխվում են հետևյալ կերպ։ Դերը դառնում է դեմ, այնը դառնում է այնեմ, այն և քայնը դառնում է քայնեմ։ Իսկ հարցական բառը վերը դառնում է վեմ։ Չեզոք սեռի ժամանակ գոյականները իրենց պահում են ճիշտ նույն կերպ, ինչպես արական սեռի ժամանակ։ Այսինքն վերը հարցական վեր բառը դառնում է վեմ, դասը դառնում է դեմ, այնը դառնում է այնեմ եւ քայնը դառնում է քայնեմ։ Մի խոսքով միշտ հիշեք, որ դաթիվ հոլովի ժամանակ չեզոք սերը եւ արական սերը ձևով նման են միմյանց։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են փոփոխվում իգական սերի գոյականները դաթիվ հոլովում։ Իգական սերի գոյականները իրենց պահում են շատ տարօրինակ ձևով։ Այստեղ դին դառնում է դեր, այն է դառնում է այներ, եւ keinen դառնում է keiner։ Օրինակ die Frau դառնում է der Frau։ Այսինքն, եթե նախադասության մեջ ձեզ հանդիպի այնպիսի մի դեպք, երբ որ դուք տեսնեք, հաստատ գիտեք, որ դա իգական սեռի գոյական է, օրինակ die Frau, բայց die Frau-ի փոխարեն օգտագործվել է նախադասության մեջ der Frau, ուրեմն հաստատ իմացեք, որ օգտագործվել է դաթիվ հոլովը դաթվով է դրված նախադասությունը։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ։ Իգական սերի գոյականները դաթիվ հոլովում փոփոխվում են հետևյալ կերպ. դին դառնում է դեր, այն է դառնում է այներ եւ քայն է դառնում է քայներ։ Այժմ անցնենք հոգնակի թվով դրված գոյականներին։ Հոգնակի թվով դրված գոյականները նոմինատիվ հոլովում, ինչպես գիտենք, բոլորը ստանում են «դի»-ի արտիկլը։ Կապ չունի գոյականը արական է, իգական է թե չեզոք, նոմինատիվ հոլովում այն վերածվում է «դի»-ի, իսկ դատիվ հոլովում այդ «դի»-ն դառնում է «դեն»։ Չգիտես ինչու դառնում է «դեն» և նմանվում է ակուզատիվ հոլովի մասնիկին, բայց պետք չի շփոթել մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, որ ինչպես իգական, այնպես էլ հոգնակի թվով դրվող գոյականները դաթիվոլովում իրենց պահում են տարօրինակ ձևով։ Իգական սերի գոյականները նմանվում են արական սերին, իսկ հոգնակիով դրված գոյականները նմանվում են ակուզատիվին։ Բայց պետք չի շփոթել, ուղղակի պետք է աղյուսակները նայել միմյանց եւ լավ համեմատել եւ վարժությունների միջոցով ամրապնդել։ Իսկ վարժություններ դուք կգտնեք իմ վեբսայթում, որի լինքը կթողնեմ այս վիդեոյի նկարագրություններում dojaamenish.com Այժմ մեզ մնաց միայն տեսնել, թե ինչպես են փոփոխվում անձնական դերանունները դաթիվ հոլովում։ Այժմ դուք տեսնում եք այն աղյուսակը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են անձնական դերանունները փոփոխվում դաթիվ հոլովում։ Առաջին տողում ներկայացված է նոմինատիվը և երկրորդ տողում ներկայացված է դաթիվը։ Իշը դառնում է միր, դուն փոխվում է դիրի, էղը դառնում է իմ, զին դառնում է իղը, էսը դառնում է իմ, Եվ այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ չեզոք եւ արական չեզոք եւ արական անձնական դերանունները Դաթիվոլովում ունեն նույն տեսքը։ Եղը եւ S-ը երկուսն էլ փոխվում են իմի, իսկ զին փոխվում է իղի։ Փլյուար ձևում, հոգնակի թվում V-ը դառնում է ունց, իղը դառնում է օյշ, զին դառնում է ինն եւ մեծատար զին եւս դառնում է ինն, բայց մեծատար է գրվում։ Մեծատառով գրվածները բոլորը ցույց են տալիս հարգալից ֆորմա։ Իմ վիդեոներում անձնական դերանուններին ես շատ եմ անդրադարձել և եթե դուք դեռևս խառնում եք անձնական դերանունները, կարող եք դիտել իմ նախորդ վիդեոներից մի քանիսը, որոնց լինքը ես կթողնեմ այս վիդեոյի նկարագրություններում։ Դաթիվ հոլով պահանջող կապերն են. միտ, հետ, աուս, որը համապատասխանում է հայերենի «իծ» մասնիկին, ինչ որ տեղից, ինչ որ բանից նախ, դեպի, հետո կամ ըստ։ Ֆոն Ֆոնը նույնպես համապատասխանում է հայերենի իծ մասնիկին, ինչ որ տեղից, ինչ որ մեկից կամ կարող է նշանակել մասին։ Ցու Ցուն ունի շատ իմաստներ, բայց ցուն միշտ պահանջում է դաթիվ։ Ցու նշանակում է դեպի, մոտ կամ ցույց է տալիս ուղություն, ցույց է տալիս նպատակ։ Ցույի մասին ես ունեմ վիդեո, վիդեոյի լինքը կթողնեմ այս վիդեոյի նկարագրություններում։ Site Site նշանակում է սկսած ի վեր։ Auser բացի by մոտ կարող է վերաբերվել եւ տեղին եւ ժամանակին։ Dank շնորհիվ entgegen ընդառաջ սա յետադիր կապ է Gegenüber դիմաց նույնպես յետադրություն է։ Նախորդ դասի ընթացքում, երբ խոսում ենք ակուզատիվ հոլովի մասին, ես ասացի, որ կան բայեր, որոնք օգտագործվում են միմիայն ակուզատիվ հոլովով։ Եվ ինչպես ակուզատիվը, դաթիվը նույնպես կարող է բնորոշվել բայերի միջոցով։ Բանն այն է, որ կան բայեր, որոնք դրվում են միմիայն դաթիվ հոլովով։ Թվարկեմ այդ բայերից մի քանիսը։ Antworten, պատասխանել։ Folgen, հետևել։ Gehören, պատկանել։ Helfen, օգնել։ Nutzen, օգտագործել։ Raten, խորհուրդ տալ։ Վեշտխաուեն, վստահել։ Դե ինչ, այսօր այսքանը։ Հաջորդ դասին կխոսեմ գենետիվ հոլովի մասին։ Մինչ հաջորդ վիդեո, ցտեսություն։